ግቢ ከቤታችን በረከታችን ነሽ ደስታን ስለወን ብዙ ልጆች አሉት ለስሙ ምስክር በዙሪያው ያሉትን አብቅቷል ክብር ስለ ፍጹም እጃ የሚግል እያ መላኩ ሚካኤል ስለው ደስ ይለኛል ብዙ ልጆች አሉት ለስሙ ምስክር በዙሪያው ያ ሞት አብቅቷል ክብር ስለ ፍጹም ምልጃ የኔ ግን ይለያል መልአኩ ሚካኤል ስለው ደስ ይለኛል ከመላእክት ክብሩ ከፍ ከፍ ብሎ ከአምላክ የተሾመ ዘንዶንም ጥሎ አሳዳጊ ነው ሆነናት አባት ሚካኤል ባለበት ይሸሻል ጠላቴ ሰዎች አሉት ለስሙ ምስክር በዙሪያው ያሉትን አብቅቷል ክብር ስለ ፍጹም ደጃው ዛሬ ግን ይለያል መልአኩ ሚካኤል ከሚታየው ሁሉ ልቤ ከሚፈራው ካላየሁት ነገር ጥላት ከሰወረው ያድነኛል ፈጥኖ በመንገዴ ወጥቶ ሚካኤል ኃያሉ እጆቹን ዘርግቶ ብዙ ልጆች አሉት ለሰው ምስክር በዙሪያው ያሉትን አብቅቷል ክብር ስለ ፍጹም ምልጃው የኔ ግን ይለኛል ስለው ደስ ይለኛል በባህራን ታሪክ በነተናፊኖስ በአፎምያ መድረስ በነዱራታዎች በነብዩ ይፈጸምና የሚካኤል ሥራ ይቀጥላል ገና። ብዙ ልጆች አሉ ለስሙ ምስክር በዙሪያው ያሉትን አብቷል ክብር። ስለ ፍጹም መከራው የኔ ግን ይለያል መልአኩ ሚካኤል ስራው ደስ ይለኛል። ክብር ለሚገባ ክብር ልንሰጣለን ንጉሥ ለወ ለወደደው እንሰግድለታል። እንኳን ለሚካኤል ለሚቆም ጌታ ፊት ክብርን እንሰጥ የለ ለምድር ሹማምን ብዙ ልጆች አሉ ለስሙ ምስክር በዙሪያው ያሉትን አብቅቷል ክብር ስለ ፍጹም ምልጃው የኔ ግን ይለያል መላኩ ሚካኤል ስለው ደስ ይለኛል ሰው ደስ ይበለን ልጆችንን ከኃጢአት ባርነት ነፃ ላወጣልን ተነሱና መስግን ውለታው ብዙ ነው። ምኔን ከፈለዋል ተመስገን ብቻ ነው። ሰሞን ደስ ይበልን በአምላካችን ከኃጢአት ባርነት ነፃ ያወጣን ተነሱና መስግን ውለታው ብዙ ነው። ምን ከፈለዋል በመስገን ብቻ ነው። እንደ በጠሚው ስውር የነበርኩ ዛሬ ግን በአምላኬ ድነት አገኘሁ። ሕጉን መንገዴ ብርሃን ሆኖኛል። ኢየሱስ ስለሆንኩኝ ሰላሙን ሰጥቶኛል። ሰው ደስ ይበለኝ አምላካችን ከኃጢአት ባርነት ነፃና ወጣት እልል እልል እጆቻቻችን ጌታው ብዙ ነው፣ እኔ ከፍለዋል ተመስገን ብቻ ነው። እንደ በርጤሜዎስ ስውር የነበርኩ ዛሬ ግን በአምላኬ ድነት አገኘሁ። ሕጉ ለመንገዴ ብርሃን ሆኖኛል፣ የእርሱ ስለሆንኩኝ ሰላሙ ሰጥቶኛል። ሰዎች ደስ ይበለን ለአምላካችን ከኃጢአት ባርነት ነፃ ላወጣን እልል እልል ውለታው ብዙ ነው ይከፈለዋል። ተመስገን ብቻ ነው የዕዳ ደብዳቤን ጌታ የቀደደ የማዳኑን ሥራ ባይኔ አይቻለሁ። ቸርነቱ አያልቅም ድንቅ የሆነ ጌታ ስሙን እናውድስ ዘምር መልካ ሰዎች ደስ ይበለን አምላካችን በኃጢአት ባርነት ነፃ ላወጣን ተነሱና መስግን بزوده منی کف لوات مزگل بجانه تفسیه تفسیه ماریا به تفسیه تفسیه ماریا به یه نبیت در تفسیه yeterini Kanki tegenge tefasili Dagma adamı tefasili ተፈስሒ ተፈስሒ ማርያም ተፈስሒ ዘምሩ ማርያም ተፈስሒ መልአኩ ገብርኤል ተፈስሒ እያረጋጋ ተፈስሒ ተፈስሒ አለሽ ምልዕተ ጸጋ ተፈስሒ ተፈስሒ ተፈስሒ ማርያም ተፈስሒ ተፈስሂ ተፈስሂ ማርያም ተፈስ ቅድስት ነሽ እናት ሰላማዊት እመ ብዙኃን በህትፈት ተፈስሂ ተፈስሂ ተፈስሂ ማርያም ተፈስሂ ማርያም Desimemiş, desimemiş, mareyamış, desimemiş. Gittisin eşinle, selam aleyküm. Ömer Zuhan, devlet efendim, desimemiş. Nesibediş, nesibediş, mareyamış, nesibediş mareamı Beşi geçtim geride Behildin aşı Yetya berablik Yeter beşi Desivediş Desivediş Desivediş Mareamı Desivediş Desivediş Desivediş ደስ ይበልሽ ማርያም ደስ ይበልሽ ደስ ይበልሽ ደስ ይበልሽ ማርያም ደስ ይበልሽ እስኪ እግዚአብሔርን እናመስግን እግዚአብሔርን እናመስግን ስለዚህ ክብር ያበቃል አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን አሜን ደስ ይላል አይደለ ደስ ይላል አይደል ዝማሬውን ለዘመሩልን ወንድማችን ዲያቆን ይትባረክ። እግዚአብሔር አምላክ ዝማሬ መልአክ ያሰማልን፣ ዝማሬ መልአክ ያሰማልን። እየተበላ አይወራም። ዝማሬ መልአክ ያሰማልን። እግዚአብሔር ይስጥልን። እንደዚሁ መምህር ዘማሪ ዲያቆን ይትባረክ እኛ ማህበር ላይ በተራናቸው ቁጥር እየተገኙ እግዚአብሔርን ቃል በዝማሬ ሲመግቡን ነው የቆዩት። በማህበርተኛው ስም እግዚአብሔር ይስጥልን። እናመሰግናለን። በዚሁ ይቀጥል ይበል የሚያስብ ነው። ስለዚህ አሁን ወደመለሰራ እየተጠየቁ ስለሆነ ሰው ሲወራ ሀሳቡ ምግብ ላይ ነው። ስለዚህ ምግቡን እንመገብና ከዛ እንቀጥላለን። ዝማሬ አለ፣ ሌላም ብርድ ልብስ የመስጠት ፕሮግራም ስላለ ሁላችንም በጥሞና በላበላ ነገር ወደ ፕሮግራሙ እንገባለን። የማንን ወይ ማን ያሬድ ዛሬው ነው አዎ አዎ አዎ እዚህ በላና ደረቤ እዚህ ላይ ቱሩ ቱሩ ሲጭና እናታ እናታ አርጉ ማቆ ሲጭ ሲጭና ማቆ ይችላል እናት